құранға сабияға келіп тұр ғой деп хабарлайын деп тұрғаным ғой міне болды болды әрекеттеріңізді жасаңыздар көкпар көтерілді міне жекедара бір төбел ат шықты міне жекедара бір төбел ат шықты құдай қаласа міне палуан торлабайда міне кетіз міне келе жатырсыз асланбек палуанның отыруына ұқсай қалай қалай көкпар көтеріліп келе жатыр кім екенін қазір айтатын боламыз асланбек палуаның отырсау деп тұрмыз біздер алыстан бляха тастайсың асланбек жалау қайда жақындатып тастайсың жалауға ә, асланбек палуан сырттасын сырттасын сырттасын жалау қайда жалауға жалау қайда жалауға болды ма тастай ма таста болатты білесіңдер болатты білесіңдер еңкей еңкей жетпіс мың теңгені барып аласың жетпіс мың теңгені келіп аласың ал әрекеттеріңізді жасай беріңіздер шабандоздар міне асланбек палуан ат асланбек палуан ат кімдікі о міне белгілі кәсіпкер іскер азамат белгілі кәсіпкер іскер азамат жембет қалдыбай атпенен елге есімі жария болып жүрген жас кәсіпкер мына шаппа шаппа шаппа ат атса шаппа жембет қалдыбайымыздың ақжамбас атты сәйгүлігіменен не аламыз болады еке ма шаппа шаппа жігіттер шаппа жембет қалдыбайымыздың атыменен Қайтуын Асланбек шабандосы салды Жігіттер атқылап жатса шаппаңыздар. Әуре боласыздар ғой. Екі міне қайталаймын барын